em Debate, conversa com especialistas. Eu estou na região noroeste do Rio Grande do Sul e não me toque. Em época de colheita da soja, vamos falar sobre três assuntos importantes. Doenças da soja, buva e mofo branco. E para isso eu estou com presenças que vão me ajudar a conversar sobre o assunto. Jones, que é produtor rural, Mauro Rizardi, especialista em plantas daninhas, Sérgio Silva, que é gerente de desenvolvimento de mercado da BASF, Marcelo Madalosso, em doenças da soja, o estudante de agronomia Max Miller Lessing, Timóteo, que também é produtor, e Ricardo Brustolin, que vai falar sobre o mofo branco. E esse ano, como foi a colheita da soja em termos de doença? É um ano com bastante doença. Né? Apesar da gente ter uma previsão climática inicialmente, né, de um ano de laninha, e de ter chuvas ah, abaixo da média no estado, né, chuvas irregulares, eh, tivemos presença de doenças desde o início da, do ciclo da cultura. Inicialmente com, com manchas foliares, DFCs, oítio, né? E agora, mais precocemente, né, ultimamente, com a ferrugem da soja, né? Aumentando em severidade muito nessas últimas semanas. Então, dá para se dizer que aquele produtor que cuidou da lavoura, que fez o manejo adequado, desde o início da cultura, é um produtor que está tranquilo agora e que vai obter altas produtividades já onde o manejo não foi adequado, né, não respeitando o intervalo entre aplicações, utilização de protetor multissítio e a utilização do melhor produto de acordo com a doença existente, né, segundo a etapa eh, que estava ocorrendo na lavoura, uh, vai ter alguma perda de produtividade com relação ao aumento da ferrugem agora ultimamente. Marcelo, como especialista em ferrugem da soja, o que, que tu pode acrescentar para nós? É, uh, esse ano acho que foi um ano no Rio Grande do Sul, se a gente pode falar, nós temos dois, dois cenários, metade norte, centro-norte e centro-sul, né? E claro que aí a gente pode extrapolar para o Paraná e Santa Catarina, onde foi um ano totalmente atípico, muita chuva. O produtor me, me ocorreu situações de, de, entrar em contato comigo que o produtor fez o, a mistura dentro do pulverizador e ficou sete dias sem poder aplicar. E não tinha como aplicar porque não parava de chover. Então o cenário foi muito agressivo no Paraná, né, um pouco Santa Catarina até metade norte do, do Rio Grande do Sul teve uma condição muito boa, né? E, só que com chuvas mais esparsas, né? Chuvas mais, como a gente diz, manchado, e essas chuvas não foram tão regulares. E aí eu tive, na metade centro-norte, bastante ferrugem acontecendo, associado com ah, antracnose e cercóspora, e centro-sul, agora uma ferrugem muito mais... Uh, uh, efeito desse estresse hídrico acontecendo na metade sul e essa, essa a predominância de manchas nessa metade sul associado com essa condição de um pouco menos disponibilidade hídrica. Né? E principalmente o produtor que entrou março, como o Sérgio falou, ah, que ele titubeou lá no início do manejo por fazer aquela aplicação no fechamento da entrelinha, ou às vezes ele, uh, ele optou por fazer intervalos mais largos, né, porque achou que, que podia fazer, hoje a ferrugem está mostrando para ele o quanto ele podia ter salvado a produção da sua lavoura, e ao contrário também é verdadeiro, mostra o que ele vai perder na sequência. Jones, vocês tiveram algum problema em relação à ferrugem nessa safra? Não, problemas a gente não teve nessa safra porque a gente adotou já a terceira safra um, um, um programa de manejo de ferrugem que começa com a primeira aplicação lá antes do fechamento da entrelinha e então a gente vem fazendo uma programação de aplicações, primeira no, na entrelinha e depois a cada 15 dias a gente faz uma aplicação utilizando os produtos que a gente tem no mercado e a adição de multissítio junto. Então a gente está chegando agora no mês de março, realmente com as lavouras com a ferrugem bem controlada, o que a gente não consegue ver na região total, né? Então, mas a gente está com bom controle. Nas demais doenças que a gente tá, começou a conversar, e mofo branco. Sim, falando um pouco do mofo branco, Ricardo Pistolim, foi falado muito dos programas de controle das demais doenças, é muito importante, vem né, se conhecendo bem todos esses programas. Então, os produtores, em geral, os agrônomos e técnicos da região conhecem bem a ferrugem, as doenças final de ciclo e o vídeo que é mais comum para nós aqui. Mas ao longo dos anos, o mofo branco vem aumentando de intensidade nessas regiões mais altas do sul e também nas regiões mais baixas. Por que, que ele vem aumentando? O principal motivo é a falta de conhecimento sobre essa doença. Dos então, produtores rurais. Dos produtores rurais e, e, e os técnicos e agrônomos como um todo. Tá? Então o Monte Branco ele surgiu em 1975, foi encontrado as primeiras plantas em Cafejal. Então, possivelmente, possivelmente o Monte Branco veio com a semente então, do centro de origem da soja, chegou aqui através das sementes e aos poucos, então desde a época de 1975, ó, pela falta de conhecimento sobre essa doença, vem se trabalhando a favor dela. O que é trabalhar a favor dela? É multiplicar esta doença nos nossos solos aqui através do cultivo, então, das culturas suscetíveis. O que, que são as culturas suscetíveis? O nabo, a canola, o girassol, todas as folhas largas em sucessão, em rotação, no inverno, né? E no verão, o monocultivo da soja vem favorecendo então o aumento da esclerotina. Tá? Então tudo isso aí vem aumentando então a principal semente do mofo branco. O que, que é a principal semente do mofo branco? É o esclerótico, uma estrutura resistência que forma a partir do micélio, aquele mofinho branco, aquele micélio cotonoso que dá o nome à doença. Então esse micélio se transforma no espiróide, vai para o solo e fica lá por muito tempo. Então ele tem a chance de, durante todo o ano, independente da cultura que está instalada nas lavouras, ele germinar e se multiplicar. Então esse, esse ele forma uma taça, que se chama apotécio, né? Apotécio, ele libera os ascosporos. Se durante o ano agrícola encontrar qualquer cultura suscetível, um exemplo, o nabo no inverno e a soja no verão, ele vai perpetuar e vai fazer novas gerações. Então, ao longo dos anos, desde lá de 1975, o mofo branco, o produtor não vem conhecendo o mofo branco e vem favorecendo essa doença, fazendo novas gerações. Chegando a um ponto hoje, de encontrar uma lavoura de 50 a 100 quilos por hectare de escleróide. Aí faz uma conta, ó. 1 quilo de escleróide, mais ou menos 30 mil escleróides, que é a principal semente do mofo branco. Tá? Então, o que, que ele precisa então? A cultura suscetível e depois um ambiente favorável durante a floração da soja. O mofo branco lenta. a principal via de entrada nas plantas suscetíveis é a força enecida. Então o período de floração, o período crítico da soja é o período de floração. O que, que vem acontecendo nas últimas safras? Chuvas consecutivas durante a floração de soja. Correto? Então, veja bem, eu venho trazendo e venho entregando para a soja uma quantidade, um banco de escleróides altos no solo. E coincidentemente, nas últimas safras, vem chovendo com frequência. E coincide floração de soja com liberação das cosporas das creatinas do solo. E aí vem agravando então o problema. E esse problema onde que está? Eu preciso então tem é a flor da soja, essa flor de soja com as cosporas sendo um período de molhamento de 70 a 120 horas de molhamento e, essas, e esses molhamentos contínuos então, favorecem a infecção, então a colonização depois desse fungo na haste da soja. Então, ultimamente, agora, nessas, nessas safras, devido a esse banco de escleróide alto, nós estamos então aumentando a chance da, de infecção na soja. Essa safra, que que, no inverno passado, então, o que, que aconteceu? O inverno foi seco e o solo ficou, a temperatura alta e solo seco. Então, desfavoreceu a germinação dos escleróides. Eles ficaram viáveis, esperando então o solo ficar úmido. Então, tive, tive menos inviabilização dos escleróides no inverno e eles foram germinar a partir de 20 de dezembro, onde é que intensificou as chuvas coincidentemente teve liberação das fosforas, então, no período crítico, que seria a floração da soja entre Natal e Ano Novo, e chuvas consecutivas até 10 de janeiro, e aqui na nossa região, em direção a Passo, em direção à Vacaria, nossa região mais baixa também, né, intensificou então, a, a, aumentou então a incidência em plantas e severidade dessa doença, e chegamos nesse ponto então, de, de danos de até 100%. Então, estou falando aqui do Rio Grande do Sul, mas então, o Maroto estava falando então que no Paraná teve um problema sério lá também, né, com a ferrugem da sorte, o produtor não conseguiu entrar com as aplicações, né, e também teve o um problema do mofo branco. Então vai ser preciso conhecer melhor essa doença, eu acabei falando um pouco dessa, um pouco do ciclo da doença, que a ferrugem se conhece bem, né. O mofo branco tentei fazer um resumo aqui, e quanto mais conhecer, mais nós vamos encontrar o ponto fraco para esta doença. Então são várias as táticas de controle para nós fazer, mas o principal é nós baixar o banco de esteróide do solo. Vai entregar menos inóculo no período da floração da soja e rotação com a tremida vai ser um, um dos caminhos aí. Mas vamos disseminar o conhecimento sobre essa doença, vai ser o melhor controle disso aí. Tá Entrando um pouco desenvolvimento, ah, falando um pouco do desenvolvimento, desenvolvendo esse assunto sobre o controle, quais as estratégias hoje o produtor pode tomar no controle, como alternância de sítios, rotação de culturas, Perfeito. quais que ele pode tomar agora e ter alguma... Perfeito. Primeiro, busca conhecimento. Hoje nós estamos aqui na Estudiar, no estando da base aqui, disseminando conhecimento. Então, fiz meu mestrado durante dois anos, fiquei só estudando o Moco Branco. Tá? Então, tu conhece, tem um pouco de experiência com o Moco Branco, mas temos sempre aprendendo o Moco Branco, que é uma doença é, muito agressiva, enfim, um pouco diferente de qualquer outro fungo que tem por aí resumindo, nós precisamos introduzir sementes sadias na lavoura, primeira coisa. Qualquer cultura suscetível ela precisa passar então essas sementes por uma análise, que ela é limpa para a lavoura. Cultivar então gramíneas no inverno para favorecer a germinação dos esteróides gramínea no verão, se possível, então rotação com milho, claro que dentro de um programa de organização de áreas e culturas dentro da fazenda, então preciso olhar de cima a minha propriedade, entender onde deve é estar tá o mofobranco e fazer um planejamento estratégico dentro da fazenda para mim combater o mofobranco. Entreveando então na sucessão e na rotação gramíneas. Tá? Também no inverno eu posso usar para para matar escleróides, porque matar escleróide é fazer ele germinar, então nesse suicídio, uma vez que germinou ele morre. Outra forma de matar escleróides então também é eu aplicar, fazer o uso correto dos tricodermos durante o inverno e o verão. Né? E depois, aí uma das táticas seria cultivar então, uma cultivar de soja que permita que o terço inferior, que é onde é que mais ocorrem as infecções do mofo branco, permaneça menos tempo molhado. Se permanece menos tempo molhado, menos chance do esporo entrar na flor. Tá? Então vou desfavorecer favorecer através dessa arquitetura de planta, espaçamento mais largo de planta, que sempre cultivar os componentes do rendimento, para essa planta ficar mais arejada, vamos, vamos falar assim, então planejar bem essa, essa questão dos cultivares. Se eu tiver uma abertura de planta, se tiver uma, um dossel de planta mais aberto, vai favorecer também a, a, a, minha, a, a eu aplicar então a minha última tática de controle, que é o uso de fungicidas. Então tem, tem vários fungicidas, tem três fungicidas que são mais eficientes hoje no mercado, e tem diferença entre eles, Fizeram fizer um esquema ali de programa de aplicação para mocograma, que como existe para a ferrugem da soja e outras doenças, nós precisamos então organizar esse programa de fungicidas para o controle do mofo branco e encaixar dentro do programa das demais doenças da soja, crescimento da ferrugem da soja. Tá? Mas qual, quando que eu vou aplicar? É preventivo no início da floração. Eu sei que o mofo branco entra no início da floração através das pétalas semicida. Então, quando tem o pico de floração, ele precisam ter o máximo de ativo possível de fungicida nesse período de floração da soja, em especial no terço inferior. Não quer dizer por que o golfo branco tem mais incidência do primeiro ao oitavo, não. É porque ali a doença encontra um ambiente mais favorável. Não é porque o esporo chega só até o oitavo, nó. Os esporos, a partir do, do eles são emitidos, podem ir até 6 metros de altura. Tá? Então ele atinge qualquer parte da planta. Mas geralmente, infecta os primeiros vão ali porque ele encontra mais molhamento foliar e nas regiões mais altas, temperatura aumenta para se dá bem. Então, o uso de fungicidas, aplicando no início da floração, 7 a 10 dias depois, fazendo a sequencial, eu consigo proteger o máximo aquele período de floração dos cultivares, essa seria a melhor estratégia. Se o fungicida encontrar já o mofo branco instalado na haste de soja, vai ter insucesso no controle. Então, a aplicação, o fungicida tem que chegar antes do fungo fazer essa sequenciais que vai ter sucesso no controle do uso correto dos fungicidas. Então eu preciso entender primeiro aonde está o mofo branco na minha lavoura, para mim traçar todas essas estratégias de controle que a gente está falando então aqui no evento direto hoje. Uh, falando um pouco sobre buva, Mauro, no caminho para nome Toque, a gente viu na estrada vários problemas. E qual é o real dano que a buva pode causar eu digo sempre que nós estamos plantando burro, uhum. tá? ano após ano está aumentando a, a, presença dela. Bom, mas a, ah, os dados que a gente tem do impacto da buva, bom, a buva é uma, uma planta daninha que sempre existiu no nosso ambiente. Nos últimos anos se tornou um problema mais, mais intenso em função da questão da resistência. Mas uma planta de buva por metro quadrado, ela reduz a produtividade de 4 a 12%. Nos anos mais secos, a perda é maior, nos anos onde chove mais é um pouco menos. Então, se nós pegarmos, em média, 8% de perda, é uma perda extremamente significativa. Uma planta por metro quadrado já pode causar esse dano. Claro que o dano é maior para aquela que sobrou na dessecação, ou seja, fez uma dessecação não foi bem feita, a planta sobrou na área, plantei a soja e ela se desenvolveu junto com a soja, o dano é maior. Aquelas que emergem mais tarde, é, o dano é menor, mas mesmo assim é significativo. Nessas áreas, nesse ano, que a gente está percebendo? um aumento muito grande da, da presença dessa espécie. E, e, e, e o, o falou na questão do conhecimento e conhecer as vulnerabilidades, ou seja, o momento em que a planta daninha, no caso, ela é mais sensível. Então a gente tem que entender a dinâmica da planta no sistema e o ponto mais sensível dela é a semente, ou quando a planta é bem jovem. Então nós temos que fazer todo o manejo focando o quê? Diminuir o máximo possível a sementeira, usando estratégias como palhada, por exemplo, para deixar emergir, protegendo esse solo, ou mesmo usando herbicidas pré-emergentes. Outro ponto é trabalhar com plantas em estágios iniciais de desenvolvimento, trabalhando bem, é, é, ou entendendo como ela se estabelece ou se instala durante o ciclo todo, o sistema todo. Se a gente pegar a nossa região, o nosso fluxo de emergência de uva mais intenso é nos meses de, outubro, de, de agosto, setembro e outubro mas também nós temos germinação no período inverno. Então, como é que eu posso eliminar essas primeiras que emergem? Fazendo o manejo que a gente chama de manejo outonal, colher a soja, eliminar aquele fluxo que vem nesse primeiro momento antes de estabelecer a cultura de inverno. Estabelecer a cultura de inverno é fundamental, proteger o solo, não deixar passar luz. Se não passar luz, ela não germina. Outro ponto é depois você fazer um manejo mais próximo ao plantio da soja. Aí você vai ter essa buva pequena. Aí você vai precisar menos eh, eh, eh, a preocupação vai ser menor em termos de dose de produto, em termos de herbicidas de que vai utilizar, mas acima de tudo você vai ter um controle eficiente. Produtores rurais como podem se prevenir para não ter essa ocorrência de morte ou de... Sem a menor dúvida é trabalhar o inverno. É, é, não é a história da formiguinha da cigarra, não, mas quem trabalha no inverno com certeza vai ter um resultado muito bom lá na frente. Timóteo, algum relato da tua lavoura? Ouvindo, ouvindo todos esses relatos, tanto da parte ferrugem como do Morro Branco, como da própria Cuba, para nós como produtor rural é um desafio muito grande nós colocar isso na prática. Uh, nós também como profissional, agrônomo, mas a ah, tu montar a estratégia que você vai, vai tomar, isso a gente tem que começar logo depois da colheita, desse, do, do, da colheita da soja, então, você já começa a programar qual estratégia que você vai fazer para a próxima safra. Assim como nós estávamos conversando, se a gente errar uma estratégia esse ano, só para o próximo ciclo que a gente vai conseguir corrigir isso. Então por isso que é importante nós, como produtores, definirmos qual é a estratégia que a gente vai tomar para o tratamento, para o controle de, de buva no inverno, né? como que a gente vai fazer o nosso manejo, como vai fazer os controles químicos ou de cultural, e também a estratégia que a gente vai fazer para as doenças. Né? Tanto eu acho que hoje de produtos, e conhecimento, está todo no mercado, só que a gente tem que se, se valer de como que você vai, qual é a atitude que você vai tomar. Hoje eu acho que na lavoura muito mais é a atitude que a gente faz para a gente colher resultado e não, e não só esperar a, a, a coisa acontecer para depois tomar atitude. Ainda então, existe sempre... muita dúvida do produtor entender o que ele precisa fazer, além das alternativas, porque existem alternativas, mas existem muitas dúvidas como brasileiro? Então, a questão, assim, a questão é que o conhecimento está disponível para todos. Vai de você se valer, de você, se, você realmente se tomar, de tomar esse conhecimento e aplicar essa na tua, na tua propriedade. Acho que a decisão está em, tá em cada produtor. Assim como existem produtores que hoje vão colher bem, mas existem produtores que não vão colher tão bem e outros que vão colher muito mal. Mas só o conhecimento e a, tecnologia está disponível para todos. Né? Acho que isso define, acho que bons produtores, que conseguem aproveitar toda a pesquisa que tem no mercado, e dos produtores talvez medianos ou amadores. Né? Sobre a buva ainda, quais são as estratégias hoje que estão sendo desenvolvidas para o manejo da buva resistente ao glifosato? É, Pode nos comentar. A principal estratégia é rotacionar mecanismos da ação. Pensando quimicamente, é a gente não repetir os mesmos mecanismos. E eu diria assim, não é só resistência ao glifosato, caso a CPS, CPS, tem outras resistências, a própria buva, que nos estão nos dificultando o controle. Mas a premissa básica é rotacionar a mecanização. Agora, eu vejo o herbicida, ou essa estratégia de rotação, como uma das ferramentas. Eu vou pegar um pouco que o Timóteo colocou. Trabalhar ou planejar a, a sua lavoura com antecedência. Se você faz uma boa cobertura no inverno, você protege o solo no inverno, você vai ter menos buva. Seja sensível ou resistente lá na frente. Se ela for resistente, você monta uma estratégia de, de rotacionar mecanismos, você consegue enfrentar. Agora, se você não faz uma cobertura no inverno, essa vulva vai estar muito desenvolvida, pode ter população sensível, resistente, você não vai conseguir controlar nem a sensível nem a resistente lá na frente, porque você não fez o trabalho antes. Então, a, só a rotação de mecanização, ela não é suficiente para enfrentar o problema. Não. Hoje, para a vulva, se nós pensarmos no sistema como um todo, nós temos ter de quatro a 5 mecanismos de ação que nós devemos utilizar nos momentos específicos, cada um deles. E junto com isso, tra trazer os tratos culturais como uma cobertura do solo apalhado. Um ponto importante que uva para germinar precisa ter luz e água. Água é chuva, então isso pode ser que muda o momento de germinação dela, fluxos maiores em função da chuva. Mas se eu trabalhar com uma boa palhada, eu já tenho, estou tá com meio caminho andado falando sobre uma experiência. O Jones, produtor, teve ocorrência de buva. Eu tive ocorrência de buva, eu tive ocorrência de ferrugem, eu tive ocorrência de mofo branco. E pegando o gancho aqui do nosso amigo Timóteo aqui, que é produtor rural também, você vê como que o produtor está. Nós temos buva, ferrugem, mofo branco, temos que ter uma rentabilidade dentro da propriedade, temos que planejar tudo isso aí. E cada ano que passa está ficando mais difícil o produtor conseguir controlar as suas dificuldades tanto em erva daninha, doenças e ainda tornar o negócio rentável, porque senão nós não vamos conseguir ficar aqui no mercado. Tanto hoje que a gente está aqui com uma empresa aqui, a Basso, aqui, que está patrocinando isso aqui, mas eles também, se não tem rentabilidade, eles não ficam no mercado. E juntando o que o Mauro disse, o nosso pesquisador lá disse, o nosso pesquisador disse, nós temos que juntar tudo isso aí. A informação nós temos, as formas de controle e tomarmos a decisão para que a nossa atividade ainda fique rentável. Isso hoje é a pior parte. Qual foi o desafio para conseguir deixar rentável? É tentar utilizar um pouquinho de cada técnica que eles falam, que eles comentam e nos apresentam, que fique viável dentro da nossa propriedade. Você entendeu? Não adianta nós dizer, ah, vou só me preocupar com burro, ou ferrugem, ou mofo branco não, nós temos que nos preocupar com todas e harmonizar para poder dar uma rentabilidade boa Abri um espaço para uma pergunta do nosso usuário, Carlos Roberto de Lagoa Vermelha. Ele tem uma dúvida sobre ferrugem. Por que ela chegou mais tarde nesse ano? É, é, essa é uma pergunta interessante e essa pergunta vale também para o ano passado. Né? Porque no ano passado nós tivemos um comportamento parecido com este ano. Que assim como como, como mofo branco, planta daninha, a própria soja, elas respeitam e obedecem uma condição de clima associado com horários de luz e horários de escuro eh, e também molhamento para conseguir fazer, porque uma semente, os esclerose tem mofo branco, uma semente de burro, um, um esporo de ferrugem, ele, ele, nada mais é do que uma semente, como se fosse uma semente de uma planta, ele precisa dessas condições para avançar e ter essa progressão mais, mais acelerada, vamos dizer assim. E, e o que de, eu tenho observado já desde o ano passado, diferente do ano retrasado, que nós tivemos uh, noites muito frias a partir de janeiro e fevereiro, desde o ano passado, janeiro e fevereiro, e esse ano também não tão intensa, mas também teve, mesmo em regiões mais baixas, e aí isso atrasa a progressão da ferrugem. O produtor vai lá, encontra a ferrugem, mas aí, poxa, parece que a ferrugem está meio tímida e tal, parece que não avança é porque as condições do, do triângulo da doença que a gente chama não são excelentes para o fungo. Então ele, ele está lá, porém as condições, ele está aguardando, entre aspas, essas condições melhorais para ele agredir mais uh, esse hospedeiro, no caso a soja. Então, à medida em que uh, eu tenho meus dias diminuindo e as noites aumentando, e eu vou entrando para fevereiro e março, eu já tenho uma soja, um hospedeiro, muito mais uh, suscetível, vamos dizer assim, entre aspas, porque ele está enchendo o grão, então está altamente vulnerável. Do outro lado, tem o patógeno com mais horas de escuro e molhamento foliar por conseguinte, isso também favorece muito a progressão dele e terminando no manejo químico, que muitas vezes o produtor acredita que não precisa usar fungicidas corretos, ah, não precisa trabalhar com multissítio. Nós temos todo o problema hoje associado com manchas, que é a mesma periculosidade que tem para a ferrugem da soja às vezes a gente se engana um pouco querendo achar que é só ferrugem o é problema. Então todo esse, esse conjunto ele, ele me leva a ter uma evolução mais tardia de ferrugem. Né? Claro que nós não sabemos como será o ano que vem e não sei se isso vai se repetir também, então é importante, é fundamental, como a gente não conhece o andar da safra, eu me antecipar, proteger o meu tecido, eu proteger a minha folha, que não tem o que a gente fazer a não ser proteger a folha da, da, da proteger a folha verde da soja. Porque à medida que o patógeno se, eh, ele introduz no tecido, eu não tenho mais uh, ferramentas para evitar com que ele avance sobre o meu tecido. Então uh, eu me antecipo e evito que o, o, dano aconteça rapidamente e a minha perda com, com, com área foliar precoce resulte em menos grãos ou grãos mais leves e não tenha surpresas uh, desagradáveis no final da safra. Obrigada, Marcelo. Sérgio, para finalizar o nosso programa, eu gostaria que tu nos contasse como que a BASF tem orientado os produtores sobre o manejo eficiente. Uh, estamos orientando bastante os produtores em função de, um, de uma nova, vamos dizer assim, uma nova modalidade, um novo momento da agricultura. Até pouco tempo atrás, uh, todos os produtos, independente de, de época de aplicação, tinham a sua efetividade nos últimos anos cresceu muito a questão de resistência. Um fungicida que era padrão de mercado dois, três anos atrás, dois, três anos atrás, deixou de ser. O inseticida que controlava as principais pragas também hoje não controla. Temos problemas de resistência com relação à planta daninha. Então, o grande desafio do, do, do momento é o manejo de, de, resistência. Como a BASF trabalha isso? Bom, nós estamos muito alinhados né, com, com um grupo de pesquisadores. Né? Nessas podiretas, nós estamos aqui a semana inteira com a pesquisa dentro do estande da BASF, né, procurando fazer né, essa, essa interseção pesquisa-agricultor, né, que a gente acha isso de, de grande importância, né, e viemos trabalhando com soluções uh, completas. O que, que eu digo de solução completa? Nós temos que voltar a pensar em rotação de cultura, a gente tem que voltar a pensar em manejo integrado, nós temos que começar, seja praga, seja doença, seja planta daninha, de começar a controlar essas enfermidades no cedo, o período vegetativo da cultura, respeitar os períodos de aplicação, a cada 15 dias, se for, se for uma questão de ferrugem, eu tenho que estar tá entrando novamente na lavoura, eu tenho que utilizar protetor multissítio, se é planta daninha, eu tenho que fazer, começar pelo manejo outonal, se é a questão de mofo branco, nós temos que saber o histórico da lavoura para conseguir ter maior efetividade. Uh, em síntese, a BASF ela tem hoje soluções completas né, uh, ah, para o agricultor. Está muito de a gente conseguir, enquanto indústria, enquanto empresa, né, tá levando a pesquisa direto ao agricultor. A gente está fazendo esse meio campo para que a informação chegue de maneira adequada ao, ao produtor rural, que em sua principal função tem produzir alimentos para o mundo. E queremos fazer da agricultura o maior trabalho da terra. E para isso a BASF tem soluções completas desde o início até o final do ciclo da lavoura e o grande desafio né, é fazer com que o produtor rural tenha conhecimento dessas ferramentas e consiga fazer é, a efetiva aplicação de cada ferramenta dessa a seu tempo, né, conforme a solução adequada. Então, nosso programa chegou ao fim, finalizamos. Gostaria de agradecer a presença de todos. Esse foi o AgroLink em debate, conversa com os especialistas e teve incentivo da BASF.